ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅੱਕਦਾ ਹਰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਬ